Salut! În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a emoționa. Uh, sunt în fața Bisericii Sfântă, Sfântului Antonie cel Mare. Nu vreau să mă dau credincioasă, dar mă emoționează biserica asta, pe care o știu de vreo 15 ani. Și uh, am avut și un spectacol destul de bun, uh, Nu ne-am născut în locul potrivit, unde joc o femeie de la Irak Uh, o să mai fie peste două săptămâni. Este scris de Monica Marinescu și David Schwarz, cărora le mulțumesc că m-au luat în echipa lor. Uh, pentru mine a emoționa pe cineva, practic, este ce mi s-a întâmplat în seara asta în spectacol. Eu personal, ca actriță și ca om, nu, nu aveam emoția uh, neapărat și totuși am transmis. Uh, mai mult am, am transmis astăzi când am spus textul mai sec decât uh, data trecută, acum două săptămâni, când uh, eu am simțit mai din plin emoția, nu s-a transmis atât de mult. Um, știe pe același principiu să spun ceva. De exemplu, o colegă de-a mea, Mihaela Rădescu, actriță, joacă impecabil un mult de femei mai în vârstă și povestește foarte simplu și spune m-au dat afară din casă cu toate lucrurile și toate lucrurile mele erau în stradă. A venit proprietarul și m-a scos afară. Și nu trebuie să simtă foarte mult emoția interioară. Și totuși o redă. Pentru tine ce înseamnă emoțional? Ceau!